oh, ngayon? Sira yung tubig. Na paano yan? Basag? Ayan, ipaprank namin po si Papa na ang TV prank. Kaya lang ayaw pa mag-connect ng wait lang. Mga bukas pa kami dito. Mga oh, bukas pa dito. bukas pa kami dito. Ah, ilalagay namin sa TV to. Ba't ano gagawin siya? Pag-prank namin si Tita. Kunyari sila ng yung porno. naman Itatago na namin. Ito sa tatay. Kapagulang si Papa. Hmm. Walang mag- Kunyari ko na Ako nagre-record. Nagre-record? Hindi, hindi kita masyado yung TV. Yan? Ikaw dyan, ikaw ang may kasalanan. Hindi ito oh, kasi, sino umamin na may, may kasalanan? Hindi ako. Nagaharutan kasi. Ha? Nagaharutan. Oo, oh, ngayon. Sino ang tubig? Na paano yan? Basag? Basag? Hindi na nadali? Hindi na po. Hindi na po. Maglaro ka na lang doon at para pag nalo, hindi ng TV. Sana manonood ng TV? Nagbabatuhan. It's a prank! Naniwala kita. Kaya pa. Oo. Pero lang yan. YouTube yan. Nagpapangits kasi. uh, ako na magbibigyan. Tama na, tama na. Bye-bye. Naprank po si Papa. Dahil kay Dangdang. Bye-bye. Na bye-bye. Eh, si Kuya. Bye-bye, mga Bye, Ma.